Estamos nesse navio. Vou fazer três paradas. Haiti, Jamaica e México. Vamos comigo? no navio. É um resort privado só para os passageiros. Você pode curtir o mar e a água muito azul e calma. Parece uma piscina salgada. Você pode ainda curtir os brinquedos que eles deixaram montado. Ou curtir as apresentações do local. areia é fininha e branca. E lá vem mais música. Eu não perco a chance. preparam drinks deliciosos. Alguém quer? Não, só lembra é pra mim. Aham. Mas repara na cor da água de Labadi. Não é incrível? um lugar perfeito para relaxar. Ou nem tanto, olha esta tiroleja. Pensa que acabou? Que nada, tem mais. Vamos conhecer o mercado, mas vamos de carona. Tenho um pouco de tudo. Mas é a hora de voltar, pois o próximo destino é a Jamaica. thank you quase cheguei na Jamaica. Queria mais um sonho e vou mostrar tudo, tudo na Jamaica. Beleza? Alugamos uma van e lá vamos nós, pois inflamamos. O bot é aquele corredor famoso que estourou nesta escola. Deve ser um orgulho para eles. Gente, uma praia maravilhosa na Jamaica ficou espetacular. Você pode conhecer as praias lindas de Jamaica. Algumas ficam em frente aos hotéis. Você pode ver o mar de cima de um morro. É lindo! Bora passear? É em Cozumel, no México. O tempo tá bem quente, tá com um calor. E eu estou aqui numa praia linda, linda, linda. Olha quando a água. Ai, se quero aproveitar, dá um pulo já nessa água. Depois da pescada, eu mereci minha margarita frozen. Tchim, tchim! Depois pegamos um barco para ir mergulhar, para ver os corais e a água. A cor é incrível! experiência maravilhosa. Voltei muito feliz. E mais praia linda. Cozumel, México, amei o passeio. Nunca vou esquecer. Gratidão. Demais as paradas do Harmony. Bye.